Good morning, mister, master, maestro, Lynch o semplicemente David. Grazie sempre a Yusuf per eh, il dubbio che mi ha fatto venire su questa cosa, ma io credo che lei non si faccia problemi, nel senso che accetta tutti i tipi di mm, modi in cui essere chiamato, importante essere chi, chi si è, come scrivo anche nel suo, in suo Età Report qualche giorno fa, siamo comunque ciò che siamo, indipendentemente dagli appellativi, che sono comunque le cose formali. Uh, it's October 21, 2021, and it's uh, Tuesday. Here in Naples, uh, eh, 69 Fahrenheit, around 21 Celsius. E questo significa che eh, anche qui quella, cioè di nuovo quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite in questi giorni, in questo periodo, anche se sull'atmosfera uh, generale c'è comunque da aggiungere qualcos'altro. Sulla fine del report. Mm. Oggi pensavo al mio Napoli Calcio che farà una grande partita questa sera, ma confido anche nei suoi numeri, ma per più per risultato finale, ma <laughs> per più informazioni e cose, eh, leggere sempre la, invito sempre a leggere la descrizione. Eh, mi sa che eh, anche qui, diciamo, ci vuole un po' di luce. Eh, troppo scuro, direi. Anche se ovviamente questa è la luce non costruita da me comunque, una luce artificiale, la, la lampadina. E l'accendo anche perché sono le, insomma, le, le 5 inoltrate del pomeriggio. Sorry, for, eh, scusa per il telefono. Eh, quindi dicevo sono le 5 e un quarto del pomeriggio, quindi giusto. A volte, come dicevo anche io, non riesco a fare sempre i report di mattina, dipende dai momenti. Anyway, as I just see from the window. Anzi, precisiamo che non so se farò il montaggio classico oggi perché dei pezzi della finestra, della tastiera, la tapparella verde perché sto hanno dei problemi col computer, non so se riesco a fare il montaggio classico, per cui forse vedrà il video normale senza montaggi. In ogni caso si può immaginare come il tempo alla finestra perché because today non abbiamo avuto those beautiful blue skies and golden sunshine, in fact infatti è totalmente nuvoloso, nuvole grigie, grigie veramente grigie, se non nere, eh, credo anche che potrebbe piovere. Eh, siamo passati da 4-5 giorni consecutivi, anzi forse pure di più, una settimana totalmente soleggiata con those beautiful blue skies and golden sunshine, a invece l'atmosfera totalmente nuvolosa, minacciosa di adesso, e credo appunto che potrebbe anche piovere e da come ho letto questo anche nei prossimi giorni, ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, But as always, we will see, said this, so from the mythical window, with the colored curtain, and it's, uh, it's beautiful, mm, but not with uh, this atmosphere. Anyway, this <laughs> beautiful colored curtain uh, behind me, and it's uh, green roller shooter And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Have a great day, him, Yusef and Davras, always a special greetings to them and everyone too.